<laughs> Bagal, gumalaw, wala. Dito ka, dito ka lumikot, Nash. Try mo yung likot dito, Nash, yung ginagawa mo. <laughs> Nash, likot, likot. Yung parang, yung parang sa rose. Yung parang sa rose na niya, yung gumagano-gano yung ulo. Yung mga tumatanong, kumakalawa yung ulo. <laughs> yun na yun, yun na yun. yun na yun. Oo. <laughs> oh. pa, parang relax no? Totoo ka, relax ka. Bakit pero ba yan? Eh, ano mo pa rin siya? Ano to? Ay, naku po! Ay, yung ano pala dito ay, at saka di. Tapos ginagalo ko yung mouse ko, ba't ayaw? <laughs> Oo, oh, nasa bubong ako. Bawal pa naman malaglag dito. Pwede, pwede yan. Hindi ka knockdown dyan. Paano pag binomba kita? Mamatay tayo. Ano ba yung babara? Ano yung babara? Stool? Stool? Sinagasaan kita. Ano ba, ito? ano ba yung mga kinukuha ko? Bintaro na lang. Eh, ano? tab mo, tab mo, madam, tab mo. Tapos yung may mga, alam mo na yun pala eh. Napaglaban. Kalaban, may kalaban. Ano ba ito? SMG. SMG. Vector, eh, vector. Ako ah. ano ko vector. Pangit daw yun dito eh. Ba't langit ah? Ito, ito. May vector din ako. Balilin na kita. Bawas langit. Nag-vector tayo na. May bawas. Naka-vector ako. Naka-holo. Ano ha? Ano yun? Bot, bot, bot. baril yun, halimbawa sa Raul. Ikaw ba yun? Magawa tayo content. Ano healer dito? <laughs> Wala. <laughs> Ayoko na itong baril kong ano, pang malayuan. Putang ah. ina mo, Kuya, bobo! Bobo! Kagad yung dito yun. teka, teka lang. <laughs> Uy, tanga mo. Oo, oh, oh, naniwala ka na, naniwala ka na. Kaya lang, tuloy ako, makulit na to eh. Wisat ka, ang cute ko gumagapon. Tinaban ako. Ba't ba't ganun yung mga tao karambot? Magros, magros kasi kayo minsan. Ah, Mag-gross kayo, doon ko kayo ubusin. Kaya kayo. Di, para, ma- para masanay, no? Halo, di, misa, mag-gross kayo, mga lol. Suppressor? Ano ba yung suppressor? Paano ka, paano ka may Patay dami. susot? Ayun, zero din. Parang pareho lang ata. Oo nga, pareho lang. Ilan kill mo? Isa? Dalawa? Zero. Isa pa sila? Grabe, taas na record. Meron pa. May putok pa, may putok. Ah, masakit! Tara, ulo ka. Ito, ito, may nakasama may kasama ka. Wala akong buhay. Tara, ulo ka. <laughs> Tinutulogan ko. <coughs> Grabe yung recoil. Grabe, Rico, no? Grabe, Yoko. Kalaban, madam, kalaban. Dito sa gilid. Teka lang, mag lang ako. Wala na akong Sabi may bombing doon. Go, may injection. Injection kita. Katapon to. Ano ba tapon? Para tayo bot. Para tayo bot. Itambo. Itambo. Itambo. Wala nga. Eh. Wala nga natin manalo. Mas baka. Pasin kita. Ah! Madam, kalaban! Masakit! Sakaling kita. Sorry. Compensator, compensator. AKM, ay na AKM. Sakit na. Ayun nga ng AKM. Nasira na yung armor ko. Nara-armor dun. Putik, bot ako. Galing mo pala dito, putik ka. Eh, bot lang ata. Dito ka pala nagbubuhat eh. Hindi bot yun. Nanakdown ako eh. Sabagay, Sabagay bot din naman ako. Harap yung pangalan naman. Diba? <coughs> Narinig ang putik. Ikaw ba yun? Tangit, sir. Ata. Tao Tangit, sa Ross nyo ako, sa Ross nyo ako labanan. Ay, meron. Tao, nas tao. Knockdown ka? Nakasama Naku, bubo. Hindi, hindi. Ano ka? Ato, ah, kalokohan? Ay, Nash, mag-letter D ka. Mag-letter D ka, mag-letter D ka. Para crossfire. Ha? Wow! Diba? ba? nag ano? Kulit mo, di ko nga alam yung crossfire eh. Gawin ko. May kasama pa, may kasama pa. Nakto lang to. Tayaw tayo, tayaw. Tayaw mo, tayaw mo. Kanta mo to. Tut! Walang bala! Tut! Tut! Teka, awa ka tawan. Wala pala akong bala na SMG. Putak tingin. Paano ibalik? That is from... Ha? Huh? Tapos paano balik? Nakano ako. Wala, <laughs> hindi ko na lang balik. Hmm. ba ko? Hindi ko mabalik. Naka-letter G ako. Madam, ano ba yung bala ng ano? Pagka hindi, hindi mo kailangan, hindi, hindi, may nakalagay na parang red na mark ata eh. Teka, paano balisin ng ano? Yun, letter victory. Madam, wala akong bala ng SMG. Ay, pumutok. Reload mo kaya? Wala eh. Oh, wala akong bala. Shotgun na lang ako. Shotgunin kaya kita. Wala, wala sa mga. Ay, na siya. Ang sasakyan na dito. Dali, dali, dali. Si Ryan eh, tanga-tanga ka. Tara ba? Bike, bike, bike. Si Ryan. Buo, buo, buo. Bawal bike dito, tangik. Buo, Ay, ta. Buo, buo, buo. Buo, saan? Totoo yan, totoo oh, yan. Sige, sige. mo nga. Sapain talaga kayo ta. Tingnan mo. <laughs> Drive mo na, drive mo na. Sige, driver ako, babe. Hindi mo naman ako ng kill. Visit ka. Nasa gitna pa. Di tayo sa mark, sa mark. Galing mo nga sa mark, sa mark. Grabe, galing mag-drive. Madali, madali lang. Oo. Ano lang, eh, tsaka di. Yun liko. Dapat di ka mabubo ah. Ano, ang galing. Gagi mamamatay tayo. Ay, <laughs> Hindi, hindi pwede rin yung ano, gagawin ka. Kala ko, Rose. Kasi yung Rose, ay ah, Rose, di ba lumilipad tayo? Hindi pwede din yung gagawin. Uy! Hindi nasisira yan, gago! Taros lang nasisira yung oh. <laughs> panir. Bobo yun eh. Tara, tara. Madam, may tao, may tao! May tao hinog. Stop, stop! Bawal tumalon! Masakit! Aray ko! Di ba masakit? Oo nga, patay ka sa akin. Madam! Tamaan mo ko eh. Sorry, sorry, sorry. Bot pangalan niya, bot. Baka bot yan. Bot! Bot! Bot pangalan eh. Saka mag-isama pa yan. Masakit mga bot dito, nakakapatay. Wala, madam! Wala! Madam, madam, wala akong buhay! Ang kilig ka! Ay, tao, tao yun. Ah. Tao yun. Bukas sa pinto. May nang tinan mo. Bukas no. Ah. Tapos magtaas mo tayo na ilaw. Tara, tara. Ako naman, ako naman testing mag-drive. Game, game, game, game. Magtaan mo sa gisahan mo ako! <laughs> Sabi na Napagaling mo mag-drive kaibigan. Paano ba to? Para sumilip dito. Ay, nasa Yun. ito lang ng bahay! Sa loob ng bahay Tara harapan natin. Dito, dito, dito, ha? Ah. dito. Sa loob. Halika na ito. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Sa loob. Ginagawa mo dyan. Bakit pa ganyan kayo gumalaw? Gagang, hirap. Paano ba sumilip dito? Wala, hindi pwede bumaro dito habang ah, nakasakay pakul. Pwede yun. Oh. Ah, ang galing ano? Pag in-scope mo lang. Pag in-scope lang? Oo. Ano? Bulok. The Adventure Cross Player on PUBG Live yun. Title natin. Madam, papatayin kita pag tayo lumipad dito. Tamatay tayo. Yan. Ay, gagawin hirap yung drive it. Ulo, uy, uy, uy. Ulo, nababaliw ka dun. Kaya, hmm. tayo, tayo. Tara, loot muna tayo dito. Gagawin ka rin! Loot! Grabe naman to. 14. Bakit nito yung damage dito, pre? Bawal, eh, realistic na, di ba? Pag sumalong ka ba sa isang buhay, di ka masasaktan. Oo nga pala. level 2 armor, naka level 2. Wala na, nasa electric pan mo, ano eh. Babatukan ko tong electric pan ko. Ito, oh, injection. What the heck? May injection dito. Ba't yung iba ang bilis mag-loot? Si Kuya Coco, ba't ang bilis niya mag-loot dito? Tama na, tatago! Tatago! Ba yan? Tira mo naman kasi ako. Oh, sige, sige. Sana di ka papatayin. Turo ka muna sa'yo. Paano maano yung injection? Zero dead. Ay, gagi ito na. Nasa harapan ka na. 85, 85. Yay! Ito na ito na. Last hit. Last hit, last hit. Last player number one. Ako ba patay na? Sabi ka talaga. Huwag ka na pumatay. Nawala eh. Jajam shot kita. Nasa huli. Huh? Oh. Nasa. Nakita pa yan. Ayan! Ah! Ulit na kasi, panay karot eh. Ayun na, nandiyan na. Kahit ako, nandito sa likod. Bagsak. Ah, dito sa akin, dito sa akin. Meron pa isa sa loob, meron pa isa sa loob, putek. motherfucker! Oh my god! ang ganda, ang ganda, ang ganda ng gagi. Ay, nakaguin niya. Oh. Pwede kong gawin yan. Oh. Down, down, down. Aray ko! Gago! Sabi! Bilis! Nandiyan na yung zone! Nagigilid. Nagdodroga ka na naman. Ako na ako na. Madam ako direct. Ang hirap. Madam ako direct. Madam ako direct. Kanina magti-chicken dinner, mamamatay pa tayo. Kanina. Actually. Ako drive. Kanina mo. Ayun, sino na? Uy, bakit? Tangay, napagulang. Kamali. Kamali ng pinindot na F ko. Oo, oo, oh, di ba? <laughs> o, di ba, driver ako? Lakad na lang tayo, nasusawa na tayo. Gagi, lakad na gagi. Kumamatay natin to promise. Hindi. <laughs> Diyan na lang, diyan na lang. Sa mga bahay na lang. Demonyo ka, diyan na lang. Nahihiro ako. Ayoko na. Ayoko na sa mga Mag-adventure pa ako sa mga. Okay, ikaw na lang. Bahala ka niya pumatay. <laughs> Ay, ginagawa mo kaibigan. West, coming west. na coming. West, west, west, west. Ito. Kita ko. Down, down. Hindi na. West. End na. Nice. Ito, ito, meron pa. Graban siya. Ingat. Oo. Oh, Sakit. Magkalaban eh. Nagtitrip pa eh. Sorry, hindi, hindi ako natitrip, promise. <laughs> Nalilito ba ako? Kailangan pala pag nag-PUBG ka, marunong ka magbasa. Dumpy, ano dump. Ah! Dami, may gunshot. Binabaril ako, binabaril ako. Kita ko. Patay, patay, patay, patay. Nagugaw niyo. Grabe, ang galing din manggera nun, madam. Saktan ka? Oo, tingnan mo. Galing na rin manggera. Tangan ang Perfect. kalaban eh. Iba naman yan. Uy! Ako nga to. Mata <laughs> magka kasi magulat. Malapit ka na kaagad kasi. May nabab nababaril kita eh. Yan, Tatandaan ko na nga yung damit mo. nabubuhay na rin. Parang tayo na, sir. Chicken dinner. Ito pa, ito, ito, ito, ito. Sasabihin ko, sasabihin ko. Tao ba, tao Pumasok ng pink house. Dito sa akin. Sa akin mismo. Diyan, diyan, diyan, diyan, diyan. Ito, Bombay natin. Tatry ko mang bomba. Di ako marunong eh. Sika lang, hoy. Yun na yun. Sika lang. Asan yun? Pero nakita na, sir. Bandang south yata. Kung Ross lang talaga to, alam na alam ko kung asan to. 60 banda. Ay, grabe, nandito sa akin. Grabe, ang gagaling dito, madam. Sa ako. Pre. Saan? Dami, dami. Grabe. Ingat, Ingat, ingat. Dami dyan, dami dyan. Sorry, just player number one. Madam, meron pa! Oo, oh, hindi ako nag-abandon. Ah, uh, dito. <laughs> Pero galaw, bot. Tao ba yun? Madam, tiga mo ko, leputi ako. Oh. <laughs> leputi ako. <laughs> Madam, try mo nga to kung masakit to. Isa, sakayin Isa. kita. Masakit. Oh, mag... Sakit nga. No. Ginawa kong tip. Eh, wala na akong bala ng UMP. E Gago, wala na. Ayun, nakita ko na. Gagong hirap pala. Ayun o. Dito mo ako. Oh. Dito ako. Ah. Ah. Ginoo. Hirap mag-reload. Di pala usap ako. Diyos ginoo. Mas, may, at least may kalaban na tayong tao na. Puro tao naman yung nakakalaban natin. Ah, ba yan? Oo, puro tao. Paano ba i-rush? Teka sa sumisilip. Gago. Ano talaga yung pangina yung malakas. Yung talaga yung real talk. Ah, sintayin mo ako, tanga ka. Ha? Bakit? Tanga yung tanga ka pa naman. Patay! Yo! Ah, mas player number one. Sabi mo dali. Mas player number one, ha? Mas player number one. Mas player number one. Patay, may bomba! <laughs> Takbo siya eh. Ayan o, oh, may SMG mo o. Oh. oh. Kami kasama pa. Ate, Arti. Tao ka ba, Lord? Ayaw mag-bike. Ay, mga pala, pub dito. Sorry, sorry, sorry. Ay, gagi, lang ng bawas. Puta, ragis kalasit na ako. Sorry na. Ay, nash, nasa harapan. Ah, sakit, madam! Boy ka pa? Grabe. pa to. Kung saan siya nakaharap doon ako kasama niya, huwag mo na tutuluyan. Oh, di ko tutuloy. Hello, hello. Oras number one. ka sa- Nakita mo Wala, wala, wala. Dina-jump shot ko lang. Tignan ko. Baka marunong ako mag-jump shot dito. May mga nagja-jump shot din dito pro player, di ba? Diyan na sila sa bato. Taras ka, kaya mo umubos eh. Ito pa. Papalagan ko yan kung rosto. Ay ko puta. Nandito lang yung mga yun, mga tao yan ah. Nakatingo eh. Sasakyan nga, nababaril ka ako. Sa likod, sa likod, sa boy, player. Marami to, di ba? Ayun, madam oh. Ayun oh, ayun oh. Ayan oh, ayan oh, ito oh. Bago nag-cover, tao to. Tao ka? Player kami eh. Sorry. Sorry. Puno din akin. Bago ka! Uy, magkano yan ako? Oh. Panoodin akin. Bago ka! Uy, magkano yan ako? Tingnan mo dito. Tingnan mo dito sa likod mo. Oh. Huwag kang matakot. <laughs> Uy, madami airdrop dito. yung tanga. Tanga, may gunshot. O, ayun, o. Oh. Tuguan nyo ka kasi. Bobo! Ay, ito nasa harap ang buhay nyo. Alam mo yung kaninang pinagdaanan natin dun sa... Ano? Sa tulay? Ano meron? May dumaan dun na naglalakad na tao. Sige, sige. Wala akong arm mo. Nakita ka ba? Bisit pa ako pa sinisi mo. Ba't ito babarili? Talaga siya. siya. Ito na siya. Ayun o, ayun o, ayun o. Oh. Blast it. Tatawa, tatawa. Tama. Wala, wala tong hit, wala tong hit. Hindi, hindi, hindi. Mabagal hindi pa. Nasa wall, nasa wall. Patay. May binabaril siya. May binabaril siya. Ko yun, ko yun. Binabaril. Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi. Sige, sige. Nakaharap siya sa blue house. Ito, ito, ito. Kita mo. Sige na ba? Sige na. Sige na. Ano yan? Oh, ko boy naman yan. Tama naman. What's up mga bulbol? Huwag kalimutan i-click ang subscribe button, like button, pati na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating videos. Mag-comment ka na din para ma-shoutout ka sa mga susunod pang upload. So, see you!